Por último, ampara la manifestación que se desarrollará el 10 de enero por las calles de Bilbao para exigir la vuelta de presos y presas y exiliados y exiliadas y que lleva por lema Now en inglés, que quiere decir ahora, Euskal Herrera, que, que en euskera quiere decir al País Vasco. Sí, sí, apoyo esa movilización y, este, y mando mi adhesión para que tengan presente que desde acá los apoyamos.